Oh dear daddy daddy oh daddy daddy daddy daddy daddy down الساقي لا كنت ساقي سقي بلعب الريح زر الكاس وجري بالعيب القلاليه اللي على شياء جهاب له خبر رهيب حتى حبيب هسه ولما اسال لي